یوتیوب یاساکانی خۆی نوێ کردۆتەوە و لە هەمان کاتدا کۆمەڵێک گۆڕانکاری لە یوتیوبدا ڕوو دەدەن زۆرێکمان لە چەند ڕۆژی ڕابردوو ئەم ئیمێڵەمان پێگەشتووە لەلایەن گوگڵەوە ئایا ئەو گۆڕانکاریانە چین ڕوو دەدەن ئاچ کارگەریکیان دەبێت لەسەر چەناڵی یوتیوبەکەمان و لەگەڵمان من با گۆڕانکاریە گرنگەکان بۆ ئێوە باس بکەین کە چی ڕوو دەدەن. سای خۆی گەورەتان لە بەخۆشەویستان منشاڵاوم لە کەناڵی شاتێکەوە لەگەڵتانم لە ڤیددیوەکی نوێدا لە ڤیدیۆ ئەمڕۆماندا باس لە گۆڕانکاریە گرنگەکانی یوتیوب دەکەین لە بنزیکانەدا گۆڕانکاریەکان جێبەجێ دەکرێن و باسە گۆڕانکاری گرنگانە دەکەین کە پەیوەندی هەیە بە چەناڵی یوتیوبەکەی تۆوە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو هەرێکێک لە ئێمە ئەم نامەی پێگەشتووە لەلایەن یوتیوبەوە و لەوانەیە زۆر بۆمان لی تێ نەگەشتبین یان لامان ڕوون نەبێ کە ئایا چی ڕوودەدا و ئێمە پێتان دەڵێن کە چی ڕوودەدا بە کورت و پوختی لەم یددیوێدا گرنگترین شت سەبارەت بە مۆنیتایزیشنە کە لە یەکەم خاڵدا ئاماژەی پێکراوە مۆنیتایزیشن ئەوەی کێمە پێی دەڵێن کە ڕێکلام دێتە سەر یددیوکەمان لە بەرامبەردا بڕ پارێک وەردەگرین بە یوتیوب بڕیاری داوە و ئەم کەسانی کە بەشداری پرۆگرامی وای پی پیشنین واتە چوارەزە کاتژمێرەکان تەواو نەکردووە و تا ئێستا نەچتە ناو سیستەمی وای پی پیەوە بۆی پارە وەگرن لە یوتیوبەوە یوتیوب خۆی ڕێکلام دەخاتە سەر یددیوکانی ئەوانیش واتە پێویست ناکە تە چوارزە کاتژمێرت هەبێ بۆ ئەو ڕێکلام بێتە سەر یددیوکان بەڵام تا ئەم کاتی من ئەم یددیویاکەم بەوەی دەڵێم یوتوب هیچ بڕیارێکی نەداوە هیچ ئۆفەرێکی نەکردووە ئەم کەسانە کە پارە وەرگن ئەوەی کە ئاماژی پێکراوە هەموو ئەو پارەیە کە لە ڕێگای ڕکلامەکانەوە بەدەست دێتن بۆ ئەو چناڵانی کە بەشداری و یوتیوب پارتە پرۆگرام نین ئەوە پارەکەی ڕاستەخۆ ئەچێتەوە بۆ یوتیوب واتە هیچ بڕە پارەیەک بۆ یوتیوبەرەکە یان کریتەرەکە هەژمار ناکرێ تا ئەم تا ئەم کاتی منم یددیو دەکەم شتەکە بەم شێوازەیە دەکرێت داهاتوودا بگۆڕێ بەهۆی ناڕزای یوتیوبەرانە و وە دەشکری بەم شێوازە هەر بەردەوام بێ دووەم چاپتەرەکانی یوتیوبیان ئەوەی کە زۆر جارمە پێڵێن تایم ستاپ تایم ستاپەکان باشتریان لێدێ و سوودی زیاتری دەبێ بە کورت و پوختی پێتان بڵێن ئەوەیە کە ئێستا زۆر دەبینین کە لە بابەتێک دەگەڕێن لە یوتیوب بۆ نمونە دەنووسی دەنووسی بۆ منە چۆنەتی دروستکردنی ئەکاونتی یوتیوب ئەگەر من یددیوەکم هەبێ لە یددیوەکە نەباسی دروستکردنی ئەکاونتی یوتیوبم کردێ و تایمستەمپم بۆ دانابێ ڕاستەوخۆ لە گوگلۆ دیتە ئەم بەشە واتە ئەمە گرنگێکی زیاتری پێ دەدرێتن لە یوتیوبدا سێوین خاڵیش ئەوی یوتیوب شۆرتە لە یددیوەکدا باسمان کردووە کە یوتیوب شۆرت چۆن دەکرێت کاری پێ بکەیت و ئیدی هەموو شتەکانی تا یوتیوب شۆرتمان ئاماژە پێ کردووە و ئاماژەشمان بەوە کە یوتیوب شۆرت لە ئێستادا تەنها لە ئینستان و ئەمریکا بەردەستە بە شێوازێکی فەرمی لە ناپلیکیشنەکەدا لەم وەلم ئاگداری یوتیوبدا ئاماژ بۆ دەکە کە یوتیوب شۆرس بۆ وڵاتی زیاتر بەردەست دەخا بەڵام ئایا دەگات بە عێراق یاخودنا ئەمەیان دیاری نەکراوە پارەمین خاڵ کە یەکێکیش تریشە لە خاڵە گرنگەکان ئەویش سبسکرایبەر کەمتر گرنگی دەبێت سبسکرایب واتە سبسکرایب کەمتر گرنگی دەمێنێ ئەمیش چۆن یوتیوب زیاتر ئەگەرچی یوتیوب ئێستا زۆر بە گرنگی بە سیتی ئار دەدا و زۆر گرنگی بە خواستی بینەران دەدا لە یاساکەیدا ئاماژەی پێکردووە کە زیاتر گرنگی بە سیتی ئار و خواستی بینەردن لە چاو سەبسکرایب بۆیە ئەمە هەم خاڵی باشی و هەم خاڵی خراپی هەیە بەڵام ئێمە تەنها بە کورتی لەم یددیودا بۆتان بۆتان باز دەکەین کە شتێک گرینگە بۆی لە سیتی ئاریش تێبگەن ئێمە لە یددیوکدا باسمان کردووە کە گرنگی سیتی ئارتیە بۆ یددیوکانت بە کورتی واتە ڤیدیۆکانی تۆ مەرج نیە زیاتر بۆ سەبسکرایبەرەکان دەرکەێ بۆ خەڵکی زیاتر دەرەکەی و لەوانەش لە سەبز ئەو کەسی کە سبسکرایبی توی کردووە زیاتر ڤیددیو ئەو کەسانە بینە کە سبسکرایبیان نەکردو بەڵام سیتی ئارەکەیان بەرزە و لەگەڵ یوتوب ئەلگوریسما باشترن لە بە بەراود بە تۆ. پێنجەم خاڵ ئەویش یوتیوب زیاتر گرنگی بە بینەران دەدا بەوەی کە ئۆپشنی زیاتریان دەخاتە بەردەست بۆی ڤیددیو ڤیددیوی زیاتر خێراتر بدۆزنەوە ئەویش بینیومانەکە بەشێکیان هەیە بە ناوی کاتەگۆریز کە لە خوار سێرچەکەەوە کۆمەڵێک لە شت دەبینی یوتیوب زیاتر گرنگی بەم بابەتەدا و بەس لە ئێستادا کە بەس بە زمانی ئینگلیزی بەردەستە کاری لەسەر دەکا بۆی بە زمانەکانی تریش بە خێرایی بەردەست بێ ئەمەش وا دەکات بینەران خێراتر ئەم بەشانە ئەم بابەتانە بدۆزنەوە کە حەزیان پێیەتی و لە هەمان کاتیشدا گرینگیەکی زیاتریش دەدەن بە ئەپلیکەشنی مۆبایلی یوتیوب بۆ کرێتەرەکان کاتێک کە وا دەکات کە تایبەتمەندی زیاتر بەردەست بێتن وەکەوەی کە لە کۆمپیوتەردا کۆمەڵێکی زۆر لە داتا دەبینی لە مۆبایلەکەتدا بەم شێوازە ڕوون نییە و ئەوانیش باسیان لەوە کردووە کە گرنگترین تایبەتمەندیەکان زیاد دەکەن بۆ موبایل و و گرنگیەکی باشتری دەدەن بە ئەپلیکیشنی یوتیوب بۆ ئەوەی بتوانن کریتەرەکان کاری لەگەڵ بکەن و ئەو کەسانێک کە تازە دێن نایتوبووە بتوان لە ڕێگەی موبایل و کارەکانە ڕای بکەن و بیرشتان نەچێت کە یوتیوب باسیشی لەوە کردووە کە پێویستان بوو کەسێک زانیارەکانی بات یان تاکس نوێ بکاتەوە بۆ ئێمە بە گرینگمان زانی بوو لە ڤیددیوی ڕابردوودا باسمان کرد بوو کە تۆن زانیارەکانی باج و پارەدانەکەت ڕێک دەخیت و پڕی دەکەیتەوە ئەمەش کۆتایی ڤیددیوکەمان و بە هیوان ڤیددیوکەمان سوودی هەبێ و و تێگەشت بن لە ئەبدەیتە نوێەکەی یوتیوبدا ئەگەر پرسیارەکانێتوان لە کمنت بنووسن یاخود جۆنی دیسکۆردەکەمان بکەن یان لە فەیسبوکدا جۆنی گروپەکەمان بکەن کە لینکمان هەمووی لە دیسکرپشن داناوە بیشتانەتی سبسکراوی کەناڵەکەمان بکەن و لایکی یددیوکە بکەن بۆ ئەوی بەرداوام یددیو نوێ ببینن تا یددیوکترخواتان لەگەڵ هەر شاد بن.